محتاجة قربك ولا بعض حد بيه آه حد أنا غريب في دنيا غريب غريب أهي الدنيا ملهاش حبيب عيني عالغريب قبيله كوم كوم مكتوب لنا الحظيظ بس Yes, sir. me back. It's good to back, مغامير مغامير مغامير